lugar now is Aritaw. Ang pare dyan, Amerikano noon eh. eh. bakit dito kayo? Eh nasa Tagig ka. Saka Tagig siya. Ay, uh, nasa Santa Maria. Eh hindi, pumunta kami dito. Kasi dito na sila noon. Ah, bumalik barangay, ka dito. Barangay Captain ng... Kasi ay eh, from Tagig. Oh. Ahead, turn left. Barangay captain na naman yung father niya dito noon eh. <laughs> Barangay captain na naman. Ahead, Sabi ko kay Chip na ganito, Chip. Meant to be kayo talaga. Kila, kilala ko yung, kilala ko yung chat, <laughs> yung kwarto. Yung cashier. Cashier ka mo. Cashier. Ahead, turn left. Tapos kita kayo yung cashier, nagkagulatan. Eh, siyempre, ikon yun. <laughs> Ah. Bili ako ng sardinas. Ah. Ahead, turn left. Alam mo naman doon, sardinas eh, ikon na eh ba? oh, talaga? Oh, tapos? Ay, Biskaya, alam nyo. Nagbalikan na. Oo, oh, balikan na. okay, ah. Date na. Mm -hmm. Oh, pwede mo sinapro mo yung pare ko. Turn left. Ay, berdiri berarti oh. Branto. sir. Ya. Ganda nga po din. orange. Oh my God. Ah, ang kapatid, kumatayo, kumayo tayo lahat. Pangalan ng Espeto Hagat. Panginoon, nandito kami upang saksihan at magkasaya sa karawan ni Los Bininda. Kaya Panginoon, ah, uh, Humihingi ka ng iyong awa at pagpapala. Pagpalain mo, Panginoon, si Los Bibinta at ipagpagaloon sa kanya ang palaging masaya at malusog. Ganon din po sa kanyang mga pamilya at mga mahal sa buhay. Ganon din po, Panginoon, sa aming lahat na nandito ngayon. Salamat, Panginoon, sa lagi mo kami uh, inaalayan at paglayo sa ating ang mga problema sa at mga uh, problema hindi namin kanais-nais. Panginoon, ipagulong mo sa amin ang magandang pag-iisip at magandang pag-uugali upang Panginoon at uh, magiging uh, pagpatuloy sa iyong mga pagpapala. Panginoon, patubayon mo, Panginoon, ang nandito na naka sagana, nahanda po, Panginoon, na pagkain na para sa amin lahat. Para sa uh, mga kapatid, Natagtag sa aming lakas at kalusugan. Kaya Panginoon, salamat lahat ng mga biyaya na pagpaluod sa amin. Salamat Panginoon sa mga papapala mo sa amin. Lahat ng ito Panginoon ay hinihingi namin tayo sa iyong anak na si Jesus na ama namin, anak ko, Mama Tatana Pelo Santo. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday. paano niya yan, di ba? Ano yung... Yeah. Marunong ka ba niyan? Wish, wish. Ayan, namatay na. lima Elis. Kaya ini dito. Oh, tuwa mga Ah, uh, ibig sabihin yung ayaw ko ninyong kunin, huwag ko yung pupunin kasi masasayang ako. Lapsaman niyo, medyo magiging kayo kung ano mas mas ibig ka sa kasasunod sa pinito. Okay, ganito. Ha?